There's a lot of people up there. What the fuck? Where? Yeah, yeah I will ready, jump ready. in. Oh! It's down. More low, more low. More, more low. What the fuck? Behind, there's naked behind. Who's shooting the ball? Dra, we cannot go in. Wait, wait, wait, wait. Incoming. Oh. Behind you, behind eh, you. Hey, naked, naked, naked. Fuck. Oh, what the fuck? Behind you. Why you jump? I'm reloading. Oh, cover. Why you don't cover? Sama. Yang <laughs> tu, don't try either. Ada, ada, ada. Fuck, fuck. They're coming, they're coming, they're coming, they're coming. Open, open, open. Let's go. Yes, me. Let me prepare what? Yes! Oh, what the fuck? It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. <laughs> how kill? Eh macam mana korang kill Tak korang macam mana? Tadi I'm fucking deep man. If they open again, I'm gonna hatch everyone. Can please give me arrow? I mean, I mean, I mean the <laughs> base. What? What the fuck? Bow, why you not cover? fuck you! Blame Mal. fuck you, Mal. I'm deep, I'm deep. Going deep. Oh shit! What the fuck? No food. Headshot. Okay, get outside. What the fuck? This power. Oh, oh, oh. What the fuck? <laughs> What the fuck was that? <laughs> B! we there. Oh, I'm so deep inside, man! <laughs> I'm so deep inside the base! Still, still. yeah, you can see somebody over there, I'll him. Naked. Hit. Whoa. Oh. Eh Is that BBC? No, baby! don't shoot me, don't shoot me! I'm fucking... hey, we are coming! Behind? Yeah, let me kill. My kill. Oh, no! Dude, dude, I have a bolt, I have a bolt with me right now. No. so not even kidding. not even kidding, I have 7 HP left. Oh shit. Manu, what the fuck? I'm dead. Oh my god, what <laughs> the fuck? Oh. Oh, aku tak ikut dia. Pasal bapak dia lah. Apa benda oh, dia ni? Apa man? Shit lah. Fucking deep man. Alah, dia nampak kita Haji Macam mana? Dia ngintai kat kat celah Oh, ah. Uh. Tak tahu lah, dia orang boleh nampak daripada dalam Tak tahu Susah nak nampak Pancing farming lah Dengar? Dengar. Eh, pin. Eh, shot. Ah, dia keluar. Ah, aku mati. Lama tak back. Yang kat luar ada mah. Dua kali dia dah kena headshot tak mati. Bunaya. Ah shit. Yang luar mati? Mati Tak ada aku, Ada mini village Aku ada, aku ada, aku ada, aku ada ni Hidden plan Ada Kau ada benda plan kan? Ada Eh tak ada Tu kayu belakang. Ah. <laughs> Macam mana? Dia mesti panik kan? Yeah. Kita buat apa. Mau oh, dia keluar mah? Ji ji Mau aku hit dia mah. Dia dah dia Lagi seorang. Done. Dudu dan dudu dan dudu dan. Dan sir. Sekejap. Okay, aku pergi hancurkan beg dia orang. Dah ambil tuan dah? Belum, belum. Duduk pintu je. Oh, ya. Yeah. Oh. oh. Tuan mesin dia Oh ni Dead Down Down Duduk mati? Mati Dia <laughs> ya, ada sulfur powder, Metal frag Aku tak ada C4 cerita dia Boga tak ya crack crack. Boga. Aduh aduh aduh aduh. Mana mana mana mana mana. Ada ada ada. Kat mana mana mana. Tak. Power plant. Dia dia dia, dia tengah mengangkat. mana? Dia berhenti dia berhenti selalu lubang ni. Dalam rumah ni lah. Ya? Yo peace. So what's that? What? You have hatch? Hatch? it. I have one. Move, move. Wait. Oh, you what? Boleh ya? Boleh dah seal lah. Oh, dah top. Bukan lah. Tak ada apa. Tahu? Oh, there. Oh, this one hasn't sealed yet. This window one. You can hatch it down. This one? Sekejap aku tak back luar Apa pun mati ni <laughs> Dia ada orang di belakang tu Itu tu pak Ah tu Tag dia dua kali tu Mati lah tu Eh tak mati lagi Stop the rocks Ban the rocks Dia, dia tengok balik Ada orang tembak tu Ada orang tembak nak help ke? Mana dia? Aduh. Mamunuddin. What the fuck dia ni? So this guy's everywhere man. Yeah, random. Kerak dari peta. Okay, ni cover. Wait, let me post down my back. Tak nak biar, nak biar. Ready, ready. Go, go ready, go ready. You guys ready. Go. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go What the fuck? All went what to sleep. What the fuck? Was me? Oh, me. Oh, okay, <laughs> okay. what? A lot sleeping. A lot sleeping. What the fuck? Yeah. All went to sleep or what? Oi, fucking fuck kau KS aku. Sudah start? Oi, bolt. Two bolt. Nah. What the fuck? All <laughs> <laughs> went to sleep, what the fuck? They give up what? <laughs> Give up one life Apa ada back Tak payah craft eh. I got bolt Mam nak tu Nak Nah, mana nak tu? Tak luar Nah, Hamia buat apa nak? Mana? Can, can I take the charcoal? Yes, take it man Yeah, we need it Nah, mam Wait, I'm gonna make a gunpowder Yo yo, where's the charcoal? I can make a gunpowder. Okay, go ahead. Straight away. Oh, Mal, ada orang dekat atas batu tu, Mal. Batu Ini 12. Oh, dia yang tembak. Aku nampak. Puna ya dia. <laughs> Nampak. <laughs> Oi, rumah tu dah upgrade. Dia takut. <laughs> risau kan. Mal, dia datang dekat, Mal. Is it shooting? Ui, ada orang, ada orang, ada orang, ada orang, ada orang kat luar. Ada orang belakang, belakang ada seorang. Kau rasa armor kan? Nak ke rumah? Nak ke rumah sana tu, rumah kecil tu Nampak mana? Tak Tak nampak? So aku nampak, aku nampak kau ke mana, belakang, mana? aku kena kabut sikit Rumah ke sana Dia usah aku, babi tengah snake kot Kawan dia kau sini, nampak aku tengah check Aku rasa kawan dia Nampak dia check check Oh dia dekat dalam base tu? Tak, dekat luar. dekat luar Ua, bawah Eh, tak kena pula Siapa tu? Siapa yang lari tu? Mal, aku, lari ya? Bukan, bukan, bukan, bukan Akan mimpi Orang eh? Yep. Nah, dia aku nampak Vamos a ver. Ada pistol lo? Oh? Ha? Tadi. Ah. Suruh kau melayang ke sini. <laughs> oh, boleh bus. Yap, yap, bus lah. Tak ada lompat. sama aku. Try sini, try sini. Sini boleh eh? Ah, uh, try to someone boost. <laughs> dulu. ah, boleh, boleh. Ah, ni cantik, dah cantik ni. Cantik tu, cantik ah, serius. Yes. Yes. Yes. Cantik tu. yes. Ahaha, bot Arnold. Hey, aku tak tingkap. <laughs> Nanti orang oh, nampak. You're into his house. Yeah. yeah. Ada apa-apa? Hmm. Wait. Hmm. Hmm. hmm, hmm. hmm Ada kunci. Kunci. Oh. Cakul. Low grade fuel. SQM not much Wait eh Tak ada apa Tak ada best Tak ada apa yang best Atas ni boleh naik lagi Atas ni kosong Dah Batu Hmm. Eh, eh, tak ada apa-apa dah. Kosong. Let's go. Hmm, mati. Hmm, mati. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. Oi, hmm. someone. Fuck. Fuck. Lah, eh aku naked tau Bodang bodang Aku naked aku naked Aku naked aku naked, aku naked Fuck aku lag spike ni pun Ha ni beja Oh ramai punya. Oh ramai rupanya Semua tengah usah kita dah Oh Huh Huh Huh Halo Selamat Biji ada Huh Ah. <laughs> ah ada aku punya ni. Ni aku dapat aku tak loot. Aku tak loot lagi. Aku tengah aku tengah gegel lagi. Gegel ke ni? Gegel dah. Naji. Oh, aku lag dah. Tapi Aku tengah gegel lagi. Terkejut, terkejut. <laughs> Berapa orang? Dua. Dua. Mana Lisa? Honey Badger. Tangerine. Oh, pistol. Eh ambil pintu 250 ni Haa ah, ambil lah Aku sekejap pakai seluar baju dulu Susun balik inventory Susun sekejap, susun sekejap Weh ada orang hero <laughs> kepala aku <laughs> Mana tu? Apa kau dekat batu-batu tu? Batu-batu, batu-batu Ada bukit ni? Oh tu tu tu Oh ada menerik kat sini Headshot eh, Dia baling tau mbak kena muka aku kan? Eh? tak nampak pun Bakar Aduh eh, Sial lah ni lah semua ramai Ustaz ni Baru lah jumpa Batang hidung pun tak nampak Di counter rate gila bodoh Sial lah Dia tu counter rate <laughs> Sial lah